Er ist der linke Jungstar der griechischen Politik, der noch vor einigen Monaten die Albträume der führenden EU-Politiker nährte. Wir sind froh und geehrt, dass er heute hier ist, dass er zu uns sprechen wird. Herzlich willkommen, Alexis. Ελπίζω σήμερα να μην σας καλλιεργήσω εφιάλτες, γιατί είναι και αργά, μετά από μια ιδιαίτερα κουραστική, δύσκολη μέρα. Να σα ευχαριστήσω θερμά για την ε, πρόσκληση. Να πω ότι χαίρομαι που σήμερα είναι ανάμεσά μας η ηγεσία του Τιλίνκε, ο Γερμανός πρέσβης, να στιγευτώ και εγώ με τη σειρά μου δεν μας καθησυχάσατε κύριε Πρέσβη που μας είπατε ότι συνοδεύσατε την κυρία Μέρκελ ως το αεροδρόμιο. Θα μας καθησυχάσατε να μας λέγατε το αντίθετο. Θα είχαμε ίσως μια ευκαιρία αν την κρατούσαν εδώ να τη μεταπίσουμε παρουσιάζοντάς την πραγματικότητα στην Ελλάδα. Να αλλάξει αυτή την ε, πολιτική της λιτότητα που τόσο επίπονη είναι για τον ελληνικό λαό, αλλά τόσο επιβλαβής και για το ευρωπαϊκό όραμα και να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα διότι υπήρξε αυτή η ευτυχή συγκυρία. Σήμερα στο συλλαλητήριο του ελληνικού λαού, της μεγάλης πλειοψηφίας του δημοκρατικού αθηναϊκού λαού που έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα αντίθεσης στην πολιτική της λιτότητας και του μνημονίου στην Ελλάδα, έδωσε την παρουσία του η αντιπροσωπεία του Τιλίνκη με τον πρόεδρο του κόμματο και βουλευτέ του. Και αυτό ήταν ένα πολύ ισχυρό συμβολισμό. Ένα συμβολισμό που σηματοδοτεί ότι οι αντίπαλοι δεν είναι οι λαοί. Και ούτε εδώ εμεί οι Έλληνε διαμαρτυρόμεθα εναντίον του γερμανικού λαού αλλά ενάντια σε μία πολιτική που εξυπηρετεί συμφέροντα μια οικονομικής και πολιτικής ολιγαρχία σε όλη την Ευρώπη και στην πραγματικότητα στρέφεται ενάντια σε όλους τους λαούς. Και να πω επίσης ότι είναι πολύ ευτυχή συγκυρία διότι σήμερα ιδρύουμε, εγκαινιάζεται το παράρτημα του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ στην Ελλάδα και δίνεται τέλος σε μια μακρόχρονη εκκρεμότητα καθώς 22 χρόνια μετά την ίδρυση του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ αποκτά παράρτημα στην Ελλάδα τώρα που το έχουμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ. Γιατί η λιτότητα και η συνολική κοινωνική αντιμεταρρύθμιση του μνημονίου αναδιοργανώνουν με βίαιο τρόπο τη μεταπολεμική πολιτική οικονομία της Ελλάδας. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε τώρα όσο ποτέ τη διεισδυτική ματιά την κριτική επεξεργασία και τη θεωρητική ανάλυση για τις κοινωνικές επιπτώσεις και τους μετασχηματισμούς που προκαλεί αυτή η νεοφελεύθερη επίθεση. Και έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη τον εμπλουτισμό των θεωρητικών επεξεργασιών, αλλά και της διατύπωσης εναλλακτικής πολιτικής πρότασης, για αυτό που εμείς ονομάζουμε κοινωνικά δίκαιη έξοδο από την κρίση. Και ταυτόχρονα για τη δημοκρατική, πολιτική και πολιτισμική αναγέννηση τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης. Για ένα νέο μοντέλο πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης με σταθερή εργασία, κοινωνική ασφάλεια και αξιοπρεπή διαβίωση για τα πιο αδύναμα αδύναμα και ευάλωτα στρώματα της κοινωνίας. Για ένα νέο μοντέλο δημιουργικής προοπτικής για τη νέα γενιά, με όραμα και πηξίδα, το σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία. Ένα σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο, για την πρωτόλια θεωρητική επεξεργασία του οποίου η Ρόζα Λούξεμπουρ κατέθεσε την οξύτητα και την καθαρότητα της πολιτικής της σκέψης και θα αφιέρωσε και τη σύντομη ζωή της. Είναι λοιπόν η ώρα για τις πολιτικές ηγεσίες της Ευρώπης αλλά και της Ελλάδας να εμπνευστούν από τον αντιδογματισμό και τον ασυμβίβαστο ουμανισμό της σκέψης της Ρόζας Η Ισότητα χωρίς ελευθερία είναι καταπίεση. Ελευθερία χωρίς ισότητα είναι εκμετάλλευση. Και η αλληλεγγύη είναι η κοινή ρίζα και της ελευθερίας και της ισότητας. Το συλλογικό πολιτικό και ιστορικό χρέος των πολιτικών δυνάμεων της αριστεράς είναι να δώσουμε τέλος στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και στην εκμετάλλευση της φύσης από τον άνθρωπο. Είναι η ώρα να δώσουμε υπόσταση και είναι τώρα η ώρα που οι συνθήκες γίνονται όλο ένα και πιο σκληρές σε όλη την Ευρώπη να δώσουμε υπόσταση στο όραμα για μια ανοιχτή, δημοκρατική, κοινωνική και οικολογική Ευρώπη. Να θυμηθούμε την προφητική παρένεση του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα Τόμας Μαν το 1953 στους νέους της χώρας να εργαστούν όχι για μια γερμανική Ευρώπη αλλά για μια ευρωπαϊκή Γερμανία Φαίνεται η καγκελάριος Μέρκελ δεν τον άκουσε, δεν τον διάβασε και τον αντέστρεψε. Σήμερα με την πολιτική της οικοδομεί τη γερμανική Ευρώπη, σε βάρος της ίδιας της Ευρώπης, όμως και σε βάρος της Ευρωπαϊκής Γερμανίας. Και φίλοι, είναι όμως η ώρα και οι Ευρωπαίοι πολίτες να ξαναθυμηθούν και αυτός ίσως είναι ο ρόλος μας την προτροπή της Ρόζας Λούξεμπουργκ. Ότι χωρίς την έγκαιρη δράση, χωρίς τον αυθορμητισμό και την οργάνωση των μαζικών αγώνων, οι κοινωνίες αντί να προχωρήσουν προς τον σοσιαλισμό, θα οπισθοχωρήσουν στη βαρβαρότητα. Αυτό είναι το κρίσιμο πολιτικό διακύβευμα σήμερα. Να ανακόψουμε την οπισθοχώρηση στη βαρβαρότητα του πιο επιθετικού νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού που έχουμε ποτέ γνωρίσει. Να επαναθεμελιώσουμε την ίδια τη δημοκρατία, την οποία απαξιώνει ο νεοφιλελεύθερος δογματισμός του ευρωπαϊκού πολιτικού κατεστημένου. Η αιμονή των πολιτικών ηγεσιών της Ευρώπης στη γενικευμένη και διαρκή λιτότητα δεν είναι η λύση απέναντι στην κρίση. Είναι η ίδια η κρίση. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη απειλή σήμερα για την Ευρώπη από τον νεοπλελευθερισμό. Όπως επίσης ότι δεν υπάρχει ισχυρότερη συμβολική αναπαράσταση του διλήμματος σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα από τη σύμπτωση των αντίστοιχων πολιτικών εκπροσώπων του σήμερα στην Αθήνα, από τη μια μεριά των συντρόφων μας της Βιλίνγκε και από την άλλη της καγκελαρίου Μέρκελ. Πράγματι σε αυτήν εδώ την πόλη σήμερα συνοψίζεται η σημειολογία της ιστορίας. Δύο ολόκληροι κόσμοι αντιπαρατίθεται. Ο κόσμος της λιτότητας και της ύφεση με τον κόσμο της κοινωνικά δίκαιης και οικολογικά βιώσιμης ανάπτυξης. Ο κόσμος των τραπεζιτών και της τραπεζοκρατίας με τον κόσμο της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατίας ο κόσμο τη κυρία Μέρκελ, του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Βενιζέλ, του κυρίου Κουβέλη. Με όλο αυτόν τον κόσμο που σήμερα ειρηνικά έδωσε το παρόν σε μια συγκλονιστική συγκέντρωση που έστειλε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα σε όλη την Ευρώπη. Και αυτός ο κόσμος είναι ο κόσμος της δικής μας αριστεράς, της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και του ΤΙΛΙΝΚΕ στη Γερμανία. Συγκρούονται όμως ταυτόχρονα και δύο σχέδια. Αυτό που μας γυρνά πίσω στην πιο σκοτεινή περίοδο της ευρωπαϊκής ιστορίας, με εκείνο το σχέδιο της ελπίδας για την προοδευτική επαναθεμελίωση της Ευρώπης. Η κυρία Μέρκελ ήρθε σήμερα στην Αθήνα για να υποστηρίξει για μία ακόμη φορά το πρώτο σχέδιο. Δεν είχε τίποτα καινούριο να κομίσει πέραν της επιβεβαίωσης του αδιεξόδου και της επιμονής της στο λάθος, η επίσκεψή της αποδείχθηκε ένα τεράστιο πολιτικό φιάσκο, ήρθε μόνο και μόνο για να στηρίξει την ετοιμόρροπη κυβέρνηση και το καταστροφικό μνημόνιο, τα νέα μέτρα των 13,5 δισεκατομμυρίων, τα οποία αν εφαρμοστούν θα βουλιάξουν ακόμα περισσότερο την Ελλάδα και θα αποσταθεροποιήσουν ακόμα περισσότερο την Ευρώπη. Πριν μόλις τρεις μήνες, η κυρία Μέρκελ απειλούσε ευθέως τον ελληνικό λαό με χρεοκοπία αν η δημοκρατική του επιλογή στην κάλπη ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ενωτικό κοινωνικό μέτρο. Σήμερα, τρεις μήνες και κάτι μετά από τις εκλογές του Ιούνιου, είναι πια ξεκάθαρο ότι αυτό που χρεοκόπησε είναι το σχέδιό της για την Ευρώπη. Είναι η απάνθρωπη και αδιέξοδη πολιτική της λιτότητας που εξατενώνει για πέμπτο συνεχόμενο χρόνο τον ελληνικό λαό, ο οποίος έχει μπροστά του έναν από τους δυσκολότερους χειμώνες από την περίοδο της κατοχής και μετά. Την ανεργία που καλπάζει στο 1 τρίτο του εργατικού δυναμικού, τη φτώχεια που εξαπλώνεται ραγδαία την ανθρωπιστική κρίση που βαθαίνει. Βεβαίω φαντάζομαι ότι δεν, δεν ενδιαφέρει και τόσο η κυρία Μέρκελ αν το πρόγραμμα αυτό πέτυχε. Ίσως να την ενδιαφέρει περισσότερο το ότι δεν μπορεί να το παραδεχτεί δημόσια και δεν μπορεί να φέρει την παραδοχή αυτή στο Γερμανικό Κοινοβούλιο πριν τουλάχιστον από τις γερμανικές εκλογές, ένα χρόνο από τώρα δεν είναι παράδοξο ότι δεν ακούει ούτε καν τον οικονομικό της σύμβουλο, τον Πέτερ Ντόφιγκερ, ο οποίος μόλις προχτές δήλωσε για μια ακόμη φορά ότι η μνημονιακή στρατηγική του ΣΟΚ απέτυχε στην Ελλάδα και ότι η σημαντικότερη δομική μεταρρύθμιση την οποία αποτρέπει η κυρία Μέρκελ είναι η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων με κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα και αποτυχημένο ως ένα σχέδιο εσωτερικής υποτίμησης και βίαιης αναδιανομής του πλούτου, αλλά και φαρπαγής του δημόσιου πλούτου της χώρας. Ίσως γι' αυτό, αντί σήμερα να φέρει μαζί της τη λίστα Χριστοφοράκου, έφερε τους φίλους του κυρίου Χριστοφοράκου τους οποίους και συνάντησε στο ξενοδοχείο Χίλτον μεταξύ άλλων επιχειρηματιών, για να προετοιμάσουν αυτό το πλιάτσικο στο δημόσιο πλούτο. Όταν οι διαμορφωτές της κοινή γνώμης σε όλη την Ευρώπη, αλλά και το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επισημαίνουν ότι το μνημόνιο δεν βγαίνει, η κυρία Μέρκελ και οι τελευταίοι συγκάτοικοί της στο υπόγειο καταφύγιο του μνημονίου ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος ο κύριος Κουβέλης επιμένουν να σμπρώχνουν το λαό και τον τόπο όλο και πιο βαθιά στον κρεμό. Και με αυτό το αδιέξοδο πείσμα στο έγκλημα του μνημονίου, αντί για στήριξη και αναστήλωση, η συγκυβέρνηση Αμαρά επιταχύνει την κατάρρευσή Γιατί οι προεκλογικοί και κράκτες της αναδιαπραγμάτευσης του μνημονίου παρέλωσαν στους δανειστές το πολιτικό κεφάλαιο που είχε δημιουργήσει ο ίδιος ο λαός με τη στάση του στους δρόμους αλλά και στην κάλπη στις εκλογές της 17ης του Ιουνίου. Το κεφάλαιο της επαναδιαπραγμάτευσης του Μνημονίου. Όχι μόνο δεν διαπραγματεύτηκαν, αλλά παραδόθηκαν με δική τους πρωτοβουλία. Και έτσι ενώ οι ίδιοι στη Βουλή έχουν ψηφίσει ότι από τα μέτρα των 13,5 δισεκατομμυρίων τα 7,8 δισεκατομμύρια θα εφαρμοστούν το 2013. Τώρα ακούμε για τουλάχιστον 9 δισεκατομμύρια που θα εφαρμοστούν το 2013. Αλλά όταν τουλάχιστον τα 2 τρίτα των μέτρων, δηλαδή όλες οι περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα, θα έχουν ισχύσει από το Γενάρη κιόλας του 2013, τι νόημα έχει να συζητάει κανείς για επιμήκυνση και τι νόημα έχει και αυτή η παραδοχή ότι θα το δούμε. Τι ουσιαστικό θα έχει απομείνει για να επιμηκυνθεί μετά το 2014. Λες και φίλοι, στο τρίπιο σωσίδιο της επιμήκυνσης που προσπαθούν να κρατηθούν οι τρεις ναυαγοί της μνημονιακής συγκυβέρνησης, είναι βέβαιο ότι η κατάληξη δεν θα είναι ευχάριστη. Μάλλον θα πνιγούν, δεν θα τους σώσει το σωσίδιο. Δεν πρέπει όμως να αφήσουμε να πνιγεί και η Ελλάδα μαζί τους. Διότι αν η Ελλάδα πνιγεί μαζί τους, θα συμπαρασύρει ολόκληρη την Ευρωζώνη. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε όλοι καλά. Είμαστε βέβαιοι ότι το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι κυρίαρχοι οικονομικοί κύκλοι παρά τους εκβιασμούς τους. Άκουσα σήμερα την κυρία Μέρκελ να λέει εύχομαι και ελπίζω να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. και είναι ζήτημα ευχής, είναι ζήτημα ελπίδας, είναι ζήτημα προσευχής ή μήπω δεν υπάρχει άλλος δρόμος για την Ευρώπη και για την ίδια τη Γερμανία παρά να στηρίξει την Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα δεν μπορεί να στηριχθεί με ένα πρόγραμμα μνημονιακής λιτότητας. Η Ελλάδα και η Ευρώπη μπορούν να στηριχθούν μέσα από ένα πρόγραμμα γενναίων δημόσιων επενδύσεων, μέσα από ένα συνολικό σχέδιο λύσης ευρωπαϊκής στο πρόβλημα του χρέου, λύσης η οποία θα δώσει τη δυνατότητα ανάκαμψης στην ελληνική οικονομία, αλλά ταυτόχρονα θα δώσει και τη δυνατότητα ριζικής αναδιανομής του πλούτου προς όφελος των χαμηλότερων οικονομικών στρωμάτων και στις χώρες του Νότου και στις χώρες του Βορρά. Διότι αν σήμερα οι χώρες του Νότου έχουν ελλείμματα, αυτό αντιστοιχεί στα πλεονάσματα των χωρών του Βορρά. Και αν σήμερα οι Έλληνες βιώνουν μια σκληρή πρωτοφανή λιτότητα, αυτό έχει το αντίστοιχό του στις πολιτικές για την ανταγωνιστικότητα που ασκούνται από τις νεοφιλελεύθερε κυβερνήσεις στην ίδια τη Γερμανία που κρατούν χαμηλού για πάρα πολλά χρόνια σταθερού τους μισθού, των εργαζόμενων στη Γερμανία. Άρα λοιπόν, Έλληνε και Γερμανοί, Νότιοι και Βόρειοι Ευρωπαίοι, έχουμε κοινού στόχου και κοινού εχθρού. Ήταν λοιπόν πολύ σημαντική η σημερινή κοινή μα παρουσία, που σηματοδοτεί και την έναρξη των εργασιών του Ιδρύματος, του Παραρτήματος του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ στην Ελλάδα. Έχουμε κοινού αγώνε, κοινά αιτήματα, κοινέ διεκδικήσει και κοινό αντίπαλο. Ο αντίπαλό μα είναι το μεγάλο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο στην Ευρώπη. Αυτοί οι οποίοι από την Ελλάδα έβγαλαν τα χρήματά του νύχτα και τα έχουν τοποθετήσει σε τράπεζε τη Κεντρική Ευρώπη. Αντίπαλοι μα όμω είναι και οι Γερμανοί τραπεζίτε, οι οποίοι με παρόμοιο τρόπο κερδοσκοπούν απέναντι στους Γερμανούς εργαζόμενους. Βρέθηκα πριν από μία μόλις εβδομάδα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα και μεγάλη σε, όγκο διαδήλωση στο Αμβούργο ανάμεσα σε Γερμανούς λιμενεργάτες. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει αυτό το κλίμα στη Γερμανία, ότι για όλα αυτά είναι τεμπέντες του Νότου. Η παρουσία σας σήμερα εδώ μπορεί να μας βοηθήσει να αλλάξουμε και εδώ το κλίμα. Ότι για όλα αυτά οι Γερμανοί που έρχονται να αγοράσουν κοψοχρονιά στην Ελλάδα. Όχι. Αυτοί που έρχονται να αγοράσουν κοψοχρονιά στην Ελλάδα είναι και Γερμανοί και Έλληνες και Γάλλοι, διότι το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα. Σας χαρακτήρισα Σας σύντροφε πρόεδρε του Τιλίνκε, στα γερμανικά μέσα ενημέρωση σήμερα σχεδόν ως προδότ. Άπατ. Γιατί, γιατί συμμετείχατε σε μια διαδήλωση ενάντια στην πολιτική της κυρία Μέρκελ. Μη στεναχωριέστε. Δυόμιση χρόνια τώρα τα ίδια λένε και για μας εδώ τα μέσα ενημέρωσης, τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Μας χαρακτηρίζουν προδότες διότι δεν συμμετέχουμε στη σωτηρία του έθνους. Μόνο που δυόμιση χρόνια τώρα σώζουν την Ελλάδα καταστρέφοντας τους Έλληνες. Επειδή και η Ελλάδα και η Γερμανία και η Ευρώπη δεν θα επιβιώσουν δίχως τους λαούς τους, ας ενώσουμε λοιπόν τα χέρια και ας υπερασπιστούμε την Ευρώπη των λαών απέναντι στην Ευρώπη των τραπεζιτών. Σας ευχαριστώ.